Herkömmliche Alarmsysteme haben oft tote Winkel und lösen erst dann aus, wenn Tür oder Fenster bereits geöffnet worden sind oder sich jemand im Inneren vom Objekt befindet. Und alarmiert sie erst dann, wenn es schon spät ist. Was, wenn es einen smarteren Weg würde geben, ihr Zuhause oder ihr Unternehmen zu schützen? Und das mit nur einem Gerät. Bühnenfrei für Arhub. Smart Alarmsystem, weil es auf intelligente Art und Weise das schützt, was Ihnen am wichtigsten ist. Durch den Einsatz von innovativer künstlicher Intelligenz kann ein gesamtes Objekt mittels akustischer Analyse von Schallwellen gesichert werden. Das prämierte Alarmsystem erkennt verdächtige Geräusche an Türen und Fenstern und löst einen lauten Alarm aus, bevor ein Einbruch passiert, verscheucht ungewünschte Eindringlinge sofort und benachrichtigt sie in Realtime überall auf der Welt erleben sie vollkommene Sicherheit und haben sie die volle Kontrolle über ihr Zuhause oder ihr Unternehmen. Arhub das präventive Sicherheitssystem der nächsten Generation. Made in Switzerland.